Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintor y seguimos en Bravely Second en Layer. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, porque habíamos luchado contra Kami y Sumi, pero vamos a realmente quedarnos con el asterisco de invocador, por lo tanto vamos a volver a hablar nuevamente con Dieter. my But at the same time, I accepted that job, and I've been taught to see things through. Taught by Mr. Kami Izumi himself, that is. He stressed the point many times in his book. Miss Idia, tell me, whatever should I do? Hmm. It's a tough call, all right. What to do, what to do. Pues me llevo a Dieter, que es la contraparte. Master Kami Izumi is right. Go, you have to return to your job in Ansheim. And the first thing you do when you get back is apologize to your supervisor, okay? That's what's proper for anyone who follows the way of the sword. I... I suppose you're right. You can't be serious! Did spinning those cogs turn your mind and your spine to butter? Don't let swords for brains here tell you what to do! Go back to work. Stick it out as best you can. If the job truly isn't right for you, then you can quit. But you still don't know what you could have accomplished there. You didn't give it enough time. So just go back and give it the old Al Campus try, yeah? You betcha! You're going to let those paper pushers put you back in your pen like a little piggy, is that it? No, I shall not allow it. Idia, if you want to take Go back to Antime, it'll be over my dead body. So, is he really worth that much to you? Enough for a knockdown, drag-out fight that leaves one of us face down in the mud. Pues sí, hay que elegir entre si me llevo a Dieter, en este caso, pelear contra Mefilia para que Dieter vuelva. I knew it. You did come to interfere. <laughs> Very well. Let's get on with it. I will squash you. Vamos a por ello. future, and Amaterasu shall be mine. I've abandoned my sweet but bitter past. Prepare to face Summoner Mephilia Venus! Vale. Magnolia que sane a todos, por si acaso. Yu mm, miscelánea libra contra Mephilia. idea. Mm. Venga, idea, idea que robe... No. Idea que ataque a la maga. Y Tis que vaya robando a Mefilia. 3750 nada más, débil sin arma. Hoy. Ya está, ya golpeó loca a nadie. You. ¿Hay algo que, que quite la confusión? no. No. Y, si hace Libra contra la arquera, por ejemplo. Tenía que se carga la maga, por favor, porque es que me va a hacer mucho... Lo importante en este combate es cargarse a la maga primero, ¿vale? Porque puede usar Muti contra Magnolio Yu y puede ser bastante jodido. Mientras Tis que siga robándole a Mecilia. ...525, bueno, más o menos tendrá ese, ese nivel de... Dios, no. <laughs> bueno. Ya no quita mucho tampoco. Eh, you. La maga antes de cargármela. Idea, <laughs> cárgate a la maga ya y Tis sigue robando a Mefilia. Mentira, sí hay que robar. Una lanza de nitrilo. Vale. De ir a No, una invocación. Ahí está. La recordarán de Bravely Second, Bravely Default. La primera invocación que obtuvimos fue esa. Eh, Magnolia, sana Atis. You Sarayo. Edea ataca a la empaladora. Mm. Magnolia sana, sana a todos. libra la arquera. Eh, ataca a la arquera. Y que sigue robando a Mefilia. No había nada que robar. Mentiras, todavía no le he robado la lanza a Mitrilo. Eh, em, vamos a cambiar un poquito las cosas. A ver, Magnolia. A ver, Foul. You. A default. Foul. Idea. A ver, Foul. Tis que robe al... con príncipe de ladrones a Mesilia. No has podido robar nada, no, es, no hay nada que robar. vamos a repetir. Vamos a repetir otra vez. No has podido robar nada. Hasta que podamos robar algo. Coño. como ven, una vez quitada ya adelante a la Amparadora, a la arquera y a la maga, la cosa es mucho más sencilla. Magnolia. Sana a ti, por favor. Mm, no sé qué hacer. nuevamente. Robar la armada a y es el último intento. A tomar por saco. Venga, vamos a cargarnos a Mexilia. Habilidad. Bueno, primero que nada. Sanar a todos. Sanar a todos. You. Que use calor. Idea que ataque. Y Tiz que ataque. 500. 100. 167. A ver, era solamente débil a ataque físico. ¿Y si los pongo todos a atacar? Bueno. Son dos nada más. You, ataca. No. ¡Al ataque! no aguantar. Ahí estamos. Vamos a ver cuánto ganamos de experiencia. <clears throat> Eso. Vale. Y los objetos que ganamos. No veo la lanza de mitrilo por ningún lado. Y ganamos el asterisco de invocadora. chicas se quedan súper sexy. pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Nos vemos.